Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a explora. Nepoțelul meu junior uh, mi-a sugerat să vorbim despre a explora. Junior, ce înseamnă pentru tine a explora? A explora pădure. Wow, ce frumos! Ce am putea face cu, cu dacă explorăm pădurea? Ce ar însemna să explorăm pădurea? Să vedem ce este prin pădure. Ah, <laughs> ce frumos! Și ce am putea să găsim prin pădure? Păsări, animale. A, ah, ce frumos! Și copacii, nu? Îți plac copacii din pădure? Copacii înverdesc. <laughs> Super! Și atât? Da. Bine. Spune-le la revedere și întreabă-i pentru tine ce înseamnă a explora. Ia întreabă-i pe, pe cei care se uită la noi. Uh, pentru tine? Pentru tine? Ce înseamnă? Înseamnă a explora. A explora. Chiar, ce înseamnă? Ceau.